数えお釣りここはい今日はですね缶つま1杯でお酒が何杯いけるのかっていうのを検証してみようと思います待って待って私今日なんか声おかしくないえなんでだろうねえてか聞いて最近めっちゃ膝がたくてもうやばいのとか全然歩いてないのにわかるよやばいよね <laughs> やばいちっちゃいです座らしてちょっと座ろう てかやばくない私もしかして太ったんかな私ちょっと前より体重いもんねそういえば酒がなめる酒がなめる酒がなめるぞ酒がなめるなめるぞ酒がなめるぞ今日の飲み会はねもうめちゃくちゃ余裕でしたよそいやそいやそいやそいやそいやそいやそいやそいやそいやそいやそいや 結構最近の行動を思い出したけどさめっちゃ酒飲むしめっちゃ食うじゃん取るよねそりゃえちょっと待って農民デブ多くて私もデブって多くないちょっとやばいなダイエットするわなんかちょっと考えるねちょっと次を思うのにはちょっと努力してくるわカカカカカカカカカカカちょっと走るのは疲れるからスクワットにする1うきつい <laughs> つい膝がし膝痛い5うんはあ怖いかいかな今日はこんなもんにしてやろうここここここここ前回より体が軽くなったような気がするから今日は反復横跳びにしようかなよし行くぞ結構膝にくる これをいやもうデブって大変だな今日はこのぐらいにしとこうここここここここここよし今日はお腹周りを引き締めるために腹筋をやるよ5回目標だはい10回1 2

今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル登録は絶対